নমস্কাৰ দৰ্শক সকল পাৰ্লত হেশৰ স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম পাৰ্লত হেশ আৰু হেশৰ এলিমেণ্টছবোৰ উপয়োগ কৰা এই টিউটৰিয়েলত মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো Ubuntu Linux twelve point zero' four operating system Perl five point one four point two আৰু জি এডিট টেক্সট এডিটৰ আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ মতে যিকোনো টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই টিউটোৰিয়েলটো প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আপোনাৰ পাৰ্লৰ ভেৰিয়েবল আৰু ডেটা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব কমেণ্টছ লুপছ কণ্ডিশ্যনেল ষ্টেটমেণ্টছ আৰু এৰেজ এইবোৰৰ জ্ঞান থাকিলে আৰু ভাল অনুগ্ৰহ কৰি স্পকেন টিউটৰিয়েল ৱেবচাইটত থকা সম্পৰ্কীয় স্পকেন টিউটৰিয়েল চাওক হেশ্ব এটা ক্ৰমত নথকা ডেটাৰ সংগ্ৰহ হয় এইটো এটা কি বা value pair data structure hash keybur auditio. Pise hashor protolipi mullo baman takibo pare. Ea hoise hashor declaration. Ahok amisao hashor pora at a key value baman kenekoi pai. At a key value baman upoyukora syntax hoi. Hash name curly bracket kulok ekok kotot key name ekok kot curly bracket bondokorok. Bolok Ami at a sample program bebohoi kori hash বুজো মই আগতে geditৰ পৰা পাৰ্লহাছ ডট পিএল ফাইলত কোড টাইপ কৰি থৈছো আপোনাৰ পাৰ্লহাছ ডট পিএল ফাইলত দেখুৱা কোড টাইপ কৰক পাৰ্লত হাশ পাৰ্চেণ্টেজ চিহ্নৰে ডিক্লেয়াৰ কৰে এয়া হাশৰ কিজ হয় আৰু এয়া হাশৰ মান হয় মন কৰিব হেচৰ কি উপয়োগ কৰিবলৈ এজনে ডলাৰ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ফাইলটো টো সেভ কৰিবলৈ Ctrl S প্ৰেছ কৰক তাৰ পিছত টাৰমিনেল লৈ যাওক আৰু পাৰ্ল স্ক্ৰিপ্ট এইদৰে এক্সিকিউট কৰক পাৰ্ল পাৰ্লহাছ ডট পিএল আৰু এণ্টাৰ টিপক আউটপুট টাৰমিনেলত দেখা পাম এতিয়া আমি চাওঁ কিজবোৰ হেছৰ পৰা কেনেকৈ যোগ আৰু নাইকিয়া কৰোঁ যোগ কৰাৰ বাবে চিনটেক্স হ'ল dollar hash name curly bracket খুলক একক কোট কি নেম একক কোট curly bracket বন্ধ কৰক equal to value semicolon নাইকিয়া কৰিবলৈ delete dollar hash name curly bracket খুলক একক কোট কি নেম একক কোট curly bracket বন্ধ কৰক semicolon আহক এতিয়া এটা sample program ব্যৱহাৰ কৰি এটো বুজো মই আগতেই হাশকিঅপাৰেশ্যনছ ডট পিএল ফাইলত কোড টাইপ কৰি থৈছো এয়া হাশৰ ডিক্লেৰেশ্যন হয় আমি হাশৰ পৰা কি যোগ আৰু নাইকিয়া কৰিম ইয়াতে আমি আগতেই বনোৱা হাশত কি যোগ কৰিম ই এটা ভেৰিয়েবলত মান এচাইন কৰাৰ দৰে হয় ডিলিট কীৱৰ্ড এটা কি নাইকিয়া কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি কি নাইকিয়া কৰিবলৈ কি পাস কৰিব লাগিব ফাইলটো সেভ কৰিবলৈ কন্ট্ৰল এছ প্ৰেছ কৰক টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু পাৰ্ল স্ক্ৰিপ্ট এক্সিকিউট কৰক পাৰ্ল হেশ কি অপাৰেশ্যনছ আৰু এণ্টাৰ টিপক আউটপুট টাৰ্মিনেলত দেখা পাব বলক আমি চাওঁ হেশ কি আৰু ভেলুবোৰ কেনেকৈ চৰ্ট কৰে চৰ্ট কিৰ চিনটেক্স হল চৰ্ট ব্ৰেকেট খোলক keys percentage hash name bracket বন্ধ কৰক ছেমিকলন ঠিক একেদৰেই আমি হাশ ভেলিউজ চৰ্ট এনেদৰে কৰিব পাৰো চৰ্ট ব্ৰেকেট খোলক values percentage hash name bracket বন্ধ কৰক ছেমিকলন বলক আমি এটা চেম্পল প্ৰগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰি চৰ্টিং ফাংচনেলিটি বুজো মই জি এডিটত থকা sorthash dot pl লৈ যাও sorthash dot pl ফাইলত স্ক্ৰিনত দেখুৱা কোড লিখক ইয়াতে আমি এড্ৰেছৰ হেশ ডিক্লেয়াৰ কৰিছো ইয়াতে আমি কি sort কৰিবলৈ আমি আগৰি পৰা থকা sort ফাংচনৰ লগতে কি ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰিছো ই হেশ কিবোৰ আখৰ ক্ৰমে sort কৰে ঠিক একেদৰে আমি হ্যাশৰ মূল্যৰ ওপৰত sort ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো numeric কি বা মূল্যৰ ওপৰতো আমি sorting ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ফাইল সেভ কৰি টাৰ্মিনেললৈ ঘূৰি যাওক perl sorthash dot pl type কৰা স্ক্ৰিপ্ট এক্সিকিউট কৰক আৰু এন্টাৰ টিপক আউটপুট টাৰ্মিনেলত দেখুওৱাৰ দৰে হ'ব এতিয়া চাও বলক হ্যাশৰ কি আৰু মূল্য কেনেকৈ আনে পাৰলে আমাক হ্যাশ কি আৰু মূল্য আনিবলৈ আগৰে পৰা থকা ফাংচন দিয়ে কি ফাংচন হ্যাশৰ সকলোবোৰ কি পাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে ভেলু ফাংচনে কিৰ সকলোবোৰ মূল্য উভতাই দিয়ে কিন্তু ইচ ফাংচনে হেচৰ ওপৰতেই ইটাৰেট কৰে আৰু হেচৰ পৰা কি বা মানৰ পেয়াৰ উভতায় এটা চেম্পল প্ৰোগ্ৰামৰ সহায়ত বলক এইবোৰ বুজো ইয়াৰ কাৰণে আমি আগতে তৈয়াৰ কৰি থোৱা ডট perlhash.pl স্ক্ৰিপ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম স্ক্ৰীনত দিয়া কোড টাইপ কৰক বলক এতিয়া আমি কোডটো বুজো হেশত থকা কি ফাংচনে এৰে উভতাই য'ত হেশৰ সকলো কি থাকে হাশত থকা ভেলু ফাংচনে এৰে উভতাই যত হাশৰ সকলো কিবোৰৰ মান থাকে ইচ ফাংচনে কি বা মানৰ পেয়াৰ উভতাই ইয়াতে আমি ৱাইল্ড লুপ ব্যৱহাৰ কৰিছো ই প্ৰতিটো হাশৰ কি বা মান পেয়াৰ ইটাৰেট কৰে যি ইচ ফাংচনে উভতাই কণ্ট্ৰল এছ প্ৰেছ কৰি ফাইল ছেভ কৰক এতিয়া স্ক্ৰিপ্ট এক্সিকিউট কৰক টাৰমিনেলত এয়া টাইপ কৰি perl perlhash dot pl আৰু এন্টাৰ টিপক টাৰমিনেলত আউটপুট এনেকৈ দেখা পাম এতিয়া আমি হেশৰ ওপৰত লুপ লগাবলৈ আৰু বেলেগ পদ্ধতি চাম আমি প্ৰতিটো হেশৰ কিৰ ওপৰত ইটাৰেট কৰিবলৈ ফৰিজ লুপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ পিছত কিৰ ভেলুৰ ওপৰত কিছুমান একশ্যন কৰিব পাৰো স্ক্ৰীনত ইয়াৰ চিনটেক্স দেখুওৱা হৈছে ইয়াত ফৰিচ লুপৰ প্ৰতিটো ইটাৰেশ্যনে হেশৰ কি ডলাৰ ভেৰিয়েবলত এচাইন কৰিব তাৰ পিছত ই কিবা একচন বা মূল্য পাবলৈ ডলাৰ ভেৰিয়েবল ব্যৱহাৰ কৰিব ঠিক একেদৰেই আমি হেশ ভেলুচৰ ওপৰত লুপ লগাব পাৰোঁ স্ক্ৰীনত দেখুওৱাৰ দৰে আমি এটা চেম্পল প্ৰগ্ৰাম চাওঁ সেইকাৰণে মই জি এডিটত looping over hash dot PL লৈ যাম লুপিং অভাৰ হাশ ডট পিএলত দেখুৱাৰ দৰে কড টাইপ কৰক এই কডে হেশ্বৰ এটা কি উভতাই ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমবাৰ ডলাৰ কিত ডিপাৰ্টমেণ্ট কি হিচাপে আছে পাছত ফৰ ইটাৰেচনত ইটাৰেশ্যনত কি উভতায় মন কৰক হেশ এটা ক্ৰমত নথকা সংগ্ৰহিত ডেটা হয় সেই কাৰণে ঘূৰাই অনা কিবোৰ হেশ বনোৱাৰ সময়ত থকা ক্ৰমত নেথাকে ভেলুত থকা লুপেও ঠিক এনেদৰেই কাম কৰে কণ্ট্ৰল এছ প্ৰেছ কৰি ফাইল ছেভ কৰক তাৰপিছত লৈ যাওক আৰু পাৰ্ল স্ক্ৰিপ্ট এনেদৰে এক্সিকিউট কৰক perl looping over hash dot PL আৰু এন্টাৰ টিপক টাৰমিনেলত আউটপুট এনেদৰে দেখুওৱা হ'ব আকৌ চমুকৈ চাওঁ এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো পাৰ্লত থকা হেশ